दिलादू तुझे बुर्ज खलीफा ओ नमस्कार मंडळी तर आजचा विषय आहे तरतरच्या प्रकाराचे मित्र जे आपल्या जीवनात असतात बारावीमध्ये आमच्या ग्रुपमध्ये एक होता बोल बच्चन मित्र आणि आपल्या सगळ्याच ग्रुपमध्ये तो असतो म्हणजे तुम्ही त्याला काही सांगा तो ती गोष्ट दोनशे पटीने जास्त करून सांगणार म्हणजे तुम्ही त्याला सांगा अरे मी येत होतो तिथं सायकल होती मी त्या सायकलला लात मारली त्याने जसं हे ऐकलं ना तो म्हणणार ए अरे काहीच नाही म्हणजे मी परवाच येत होतो तेव्हा काय होती माझ्यासमोर एक बी ची कार होती कार मला लय राग आला त्या कारला बघून मी मोठा दगड घेतला आणि त्या काचेवरच मारला <laughs> आणि निघून आलो म्हणजे या पद्धतीने तो सांगणार याच गोलगच्चर मध्ये काही मित्र असे असतात तुम्ही त्याच्या समोर आला की लगेच तो फोन काढणार हा हॅलो हा हा चालेल चालेल चालेल हा नाही रे दोन लाख रुपये तिथं इन्व्हेस्ट करून टाक तू हो हो हो नाही मी देतो ना तुला अडीच लाख देतो ना मी हा चालेल चालेल चालेल नाही रे इन्व्हेस्टमेंट केली आहे मी अडीच एक लाख रुपयाची खूप चांगलं प्रॉफिट होणार आहे मला हा अरे सावळ ऐक ना ते आता मी तुला दोनशे रुपये नंतर देतो ते माझं आता फक्त बिल भरून टाक हो ना हा हो हो हो हा मित्र असा असतो जो तुम्हाला फोन करणार मस्त वीस मिनिट बोलत राहणार हॅलो सावंत अरे कसा आहे तू अरे तुला माहिती आहे का आज थिएटर मध्ये काय काय झालं अरे तू ही फिल्म बघितली का तू ती फिल्म बघितली का तो पूर्ण काही एकदम रोमॅन्टिक पद्धतीने तुम्हाला विचारपूस करणार चांगल्या गोडीत घेणार आणि जसा जसा कॉल एंड येत असणार तेव्हा तो बोलणार मुद्द्याच हॅलो सावन ऐक ना अरे ते काय झाले अरे माझा जो एटीएम होता ना तो अरे ब्लॉक केला यार एसबीआय वाल्यांनी एसबीआय वाल्याने भंगार लोक आहे रे तर ते असं कर ना मला आता दोनशे रुपये पाठव मी तुला लगेच परवा देतो ओके ना चालेल ना पण तुम्ही जेव्हा त्याला बोलाल अरे पण मी दहा दिवसापूर्वीच तुला पैसे दिलेले रे ते एटीएम ब्लॉक झालेलं म्हणून हो का अरे म्हणजे ते परत झालं रे ब्लॉक काय माहिती नाही यांचं उद्या जाऊन कंप्लेंट करतो असं कर तू मला नको पाठव तू माझ्या मित्राला पाठव ओके ना काय प्रॉब्लेम नाही ना हॅलो हो हो पाठव पाठव लगेच पाठव तर काही मित्र असे सुद्धा असतात